ozolela deja motu motu ezwi deja problème siko ntango ozolela kini mpasi wana ozoloba eyekende suka ye esu makasi mpasi eye asu makasi papa sikoto sikoto Pourquoi kino azala na ye na mawa te ba injure ebandi. Muta théâtre ba kisi abomi deux personnes mutu moko apanzani lokolo wana deja nga na panzani lodi apanzani makila okutu eza elamba ezalaki na kati elamba ezalaki likolo nyonso eza ya obima na makila jekobila kuna yo olingi kaka olala boye boye ozolala boye kitoko te eh, ocuba nde malembe aza mungala ocuba malembe malembe hmm, Ngandula abimi. Tokomoluka sikoyo Gattuso na grande sœur na ngai. nde toyei basoda bayebi ya bato mosusu baobitalize nga kobeta bazwi nga batelefone nyonso mibale telefone moko ezalaka yanga Telephone moko ezalaka ya musala iPhone ba image nionso oyo batu bazuaka na Jeremie Shabani officiel tosala yango na iPhone donc lobi afilmaka na iPhone a monte na ba gag mususu dejà to montaki ya sika ata ba 20 gag ekeyi bazui telephone bazui trousse na kati ya trousse bazui mbongo tokutaki ozwa na maboke TV na mbongo nazalaki na yango ya tournage nazalaki kosala ya, ya elm pro ya merci tv mm. mbongo wana nyonso ekei na mbongo ya publicité na mbongo ya publicité publicité ya ya maître alfred je crois mambo ya bamikanda etout na mboka étranger mm. kei okay. Passeport na ngai ezalaki na kati ya trousse. Ba cartes na ngai banque na ya ngai na ya Glody ezalaki na kati wana nyonso eyoki na toke na ba hôpitaux neti ya minene na se Joseph bayambi biso te na 12e rue bato barapidite bamemi biso na saint joseph bayambi biso te Kaka tolo biso mingi te par rapport à état na yo pourquoi babi fo kota ba radio banini soki tozolobisa eza lokola tobima motema mabe ya kolobisa okozongisa mpasi makasi merci merci beaucoup papa nzambe aza na yo parce que ezaka jérémi oyo Abengaka mama na ngai po asepelisa pe babongi na ye etu bafani na ngai soki nzambe te nde ero tobeta lisolo mosusu soki nzambe te nde naza buna kokomata motuka te mikolo nakoka te otambola na motuka te naza vraiment oza mpe na ndongo moto te olukaka mpona libota no oyoki obundaka lokola mwana nyonso ya liboso abundaka mpona famille na ye osalaka mosala no mpa papa jérémi mpo no récolte ya malamu ya mabe te nzambe ye moko ayebi abundeli bino deya bitumba oyo bato bamoni te eh, oyo bato bamoni te nde nabimaki nayebi te nde nabimaki nayebi te hmm. nzambe akaka kolingola maza monene malgre babiloko ya mosala ekei hmm. iphone tozobenga mpe bazoyamba te mm. D'ailleurs bayibi moyibi so asi ayibi o s'attendre ke akoyamba ata soki ayambi eza kuna ba publicité bato eza kuna voilà mimiti o telefone ya papa ekei nyonso ebungi so ebemi bacontacte donc euh, bocontacte na numero ya glodi ngando réalisateur ya jérémi chaban nde bokozwa mbala moko papa jérémi nayebi te na malgré ozokoka mpena bate soki Oko pesa ba fan nionso numero ya telephone po ba contacter na ba conseil na ba prière numero ya telephone. Biki telephone eza ya sika. Hmm. Papa to bima na ba son ka na charge to na. Hmm. To ino kutana na kongasi. Mwana na nga plus 243 mwana na. Hmm. 18 36 hmm. 783. Pardon, bandeli lisusu. bakati yo maboko te bakati yo maboko te ya moto eza oza na souffle de vie pema na bomoi oyo oza na mozambe pema Tokumisa Nzambe, obeti trois tonneaux, olamu, obimi na bomoi. Yango ya motuya oyo trois tonneaux mais bobimi. Motuka kutu moto nyonso aomona yango aloba ke moto akoki kobima na motuka oyo te. Mais na kati ya voiture bino bobimi balongi. Bobimi balongi papa. Dejà eza victoire oyo eza dejà na ngambo na yo. hein bozoloba boye kitoko tin eh, ocuba nde malembe aza mungala ocuba malembe malembe meteke na cubi malembe eske esui makasi esili omoni ewumeli nango te Maman. Eh, tu vas bouger. Eh, même ça, maman. Pardon. Yo fini mate. Maman. Yo nde maman ya mwana ta. Nakobi te so ndenge evenema esalamaki. Otiki telefone. Ozalaki te. Yo abengaki yo kaka kobenga. Mwana aza kosala nini na prince? Akendaki mpo amemisa mpo bango papa bango atikalaki ya te azalaki awa kende ozele na bato